Me pone bien con ese like pastel Wow, me muerde los labios, me marca la sien Tan pegado que me memoriza su piel y en casa, en hotel Entiende muy bien cada papel Comienza la acción, luces y cámaras oh yo sabe qué hacer Pide su bad boy, busca mi manto Eres un lambo, y estoy al mando Pátate a cuatro, te fuera mi cuarto Pasamos la noche, pasamos los ratos Bebe ese puto y armamos un blog, No tengo sufi que venga mi home Ella malea cuando estoy alone Si tira y aspira ron Homie, homie, culo de spot Molly, molly, viene con cox Solo quiera uno aunque puede con dos Pepe, pero no se lo digas Hace perfectas sus amigas Pregunta primero tú tus medidas Cada beso sale con mordida le reemplazó a su saliva Y no, no, no son un tema pa' ella Es pa' que ustedes se enteren de ella Me prende pucho y me da la botella Se va por el baño y me alucina Y no, no, no son un tema pa' ella Es pa' que ustedes se enteren de ella Me prende pucho pa' ella, es pa' que ustedes se enteren de ella Me prende pucho y me da la botella Se va por el pecho y me anuncia y no, no No es un tema pa' ella, es pa' que ustedes se enteren de ella Me prende pucho y me da la botella oh, oh, no, no, no es un tema pa' ella Es pa' que ustedes se enteren de ella Me prende pucho y me da la botella Se va por el y me anuncia y no, no No es un tema pa' ella, es pa' que ustedes se enteren de ella Me prende pucho y me da la botella Se va por el baño y me anuncia y no, no No es un tema pa' ella, es pa' que ustedes se enteren de ella